Please like and subscribe our channel of IUS Schools Pokhara Campus on YouTube. You can also find us on Facebook with same title. So don't forget to press the bell icon to ensure timely notifications of our updates. Super grade 6 for this implausible task. The reports of the prophet's sayings and deeds are called ahadith. And we are pleased to be able to present hadith by our participants of grade 1 and grade 2. So please welcome them by appreciation. نعم هذا أجمل أنا طالب في جماعة الأول اليوم شارك مع قال من أنت عن أبي أبو ذر قال قال لي رسول الله لا تغرن من المعروف شيئا تلك بوجهه تلك ورواه مسلم أبو ذر رضي الله تعالى عنه messenger of Allah الله عليه وسلم said to me, don't consider any good thing even if wada you meet your brother Malim face. Say Muslim volume number 4, Hadith number 635. اسمي رضينا أنا طالب في الماضي الأول اليوم شارك مع القول من أنت Prophet said, Facilitate things to the people and do not make it hard for them and give them good tidings and do not make them run away from Islam. اسمي عبد المعيد أنا طالب في جماعة الأول اليوم أشارك مع الكلام من أنت narrated that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said mention the name of Allah and eat by the right right hand and eat from what is near to you. Right Sakun Sahih Bukhari volume number 7 Hadith number 5376. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسمی عمر انا طالب کی جماعت اسلام یوم شارک ما قال من انتا عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي يقول إن الله براء لكم ثلاثة قيل وقال وإذا ضمال وكسرت السوال مغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه noticed that he had Nabi Sallallahu saying, Indeed, Allah has disliked three before you. One is gossiping, second is asking which السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ And a woman narrated that the messenger of Allah said, He who got one something good uh, will help one equal to one. Who telling Sahih Muslim, volume number 3, hadith number 65.